dengan harganya yang tak bangsawan sangat berbanding dengan yang Oh, kotak dia besar. Buka. Oh, ketat. Ha, ai. <laughs> Alright. Ha, ni dia. Kita keluarkan ni dulu. Jom kita lihat apa isi di dalamnya ha, Bentuk kayu Bentuk kayu Cantik finishing Bentuk kayu Ni Nylon Tapi nampak macam besi Okay. Sebelum tu uh, kita keluarkan apa yang ada kat sini So yang ni dia ajar cara besi So di dalam ni ada mekanisme besi Yang ni pun besi So memang dia cukup solid lah, berat Dan ada apa lagi Okay. tekan cover ni ha, dia dah duduk dalam ni lah Dan sekarang perhatikan di sini Ok uh, Biasa kalau kita dah masukkan bateri kita boleh fire betul walaupun memang ni safe lah kalau safe dia tak boleh tekan kalau semi dia alright so kita test fps dia masukkan jabo uh, sekejap lah mana jabo saya ada ok takpe botol jabo dah hilang ok so kita pakai yang ni memang uh, jabo standard size 7 ke 8 mm masukkan seperti biasa Magazine ni consider besar lah AK punya magazine memang semua besar-besar Okay, eh, sorry ada ada phone masuk So dia tertenggala sedikit. Alright, tujuh ke lapan mm Tekan memang dia akan pecah Menunjukkan ini adalah Diablo yang tak bahaya Alright Okay, kita start balik Ha, ni Masukkan uh, magazine AK macam ni Masukkan sebelah sini dulu Baru anda klik ke belakang Sekali lagi Masukkan sini dulu Masukkan macam ni Tolak daripada belakang Nampak? Okay ha, Ni tak jadi ni Betul-betul ha, ada bunyi clip Kalau anda masukkan secara selari macam ni Macam ni Memang tak boleh nak masuk dia clip belakang tapi depan belak longgar so memang kena masukkan hujung ni dulu bahagian kiri lah ni kiri dulu baru masukkan kanan ok so tarik kalau tak tarik tak boleh shoot tarik dulu ah, ok uh, dia tak ada Mac prime ya ok kita try dengan Okey, jom kita test FPS dia. Sekarang ni dalam keadaan semi. 2 3 9. Ya. 1 8. 2 2 9. Okeylah, lepas 200 kalau 1.1 ni memang biasa. 2 2 4. Kalau 1.1 Dua tiga enam, hey best lah weh <laughs> bukan macam diklaim oleh pengeluar Okay wow dua lima tujuh. betul dia ni Dua tiga sembilan. tinggi lah fps oh ah, nampak oh anda tak nampak lah dia tu anda tak nampak kan tak apa tak apa kita habiskan Tengok ni rajin jadi bergerak Hush Banyak sangat lah dia bawa dia <laughs> Tak apa ha. Alright Sampai sini sajalah saya rasa Alright ini dia AK uh, 47 daripada RX Rank siang uh, Kalau saya nak bagi